Thank you. करिया छत के कुट कुट ताके से जा सकरात में बउआ गरा मललाई देखा के बिया खा

संभाल लाई देखा के बिया का डीजे सुन

के बिया खा सकरात में बउआ करा देखा के बिया खा म्यूजिक डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोनियारी वजा लागत जा रहमनाही नहाई बाकी दही चिउड़ा छिटक छिटक खाई चौदह जनवरी के दिन बा पंजा सयाज दही चूड़ा के दीवाना आज भर ढिल दही चूड़ा वाला फील द लाइकिया के अपना मालावा से मिल लागता जा रहो मनाही नहाई बाकी लाई चिड़ा छिट छिट खाई चौदह जनव हरी के दिन बा सुहाना पंजा सयाज दही चूड़ा के दीवाना आज भर ढिल दही चूड़ा वाला फील दो

से के बयाज दही चिड़ा के पाती खाली से नहा नहाला तू ठंडा जाई भागी लागी जदी जार हत तापली हो आगी आज भर ढिल दही चिड़ा वाला फील दो लाली खिया के अपना मालावा से मिले लो लागता जार हम नाही नहाई गिलाई चिउरा छिट छिट खाई चौदह जना मोहरी के दिन बा सुहाना पंजा सयाज दही चूड़ा के दीवाना आज भर ढिल द दही चूड़ा वाला फील द लहाई खिया के अपना मलावा से मिलना मलावा से मिलना आज

लहाई खिया के अपना मालावा से मिल लागता जा रहो मनाही नहाई बाकी लाई चूड़ा छिटो छिटा खाई चौदह जनवा हरी के दिन सुहाना दही चूड़ा के दीवाना आज भर ढिल दही चूड़ा वाला फील लाइकिया के अपना मालावा से ला मालावा से ला मामा मनोकामना रिकॉर्डिंग स्टूडियो बकरी बाजार सतिया नहाएंगे पकी दही चूड़ा खाएंगे नहीं हो सकता है ठंडी में नहीं नहाएंगे पकी दही चूड़ा खाएंगे महाराज ऐसा की मुरझायल फूल खिल जाए आओ का बीज बनाती ओझा झाजी तो ही चूड़ा मिल जाए अरे ऐसा नहीं हो सकता है पहले गौरव पानी से नहा लो बीज बनाती ओझा झाजी तो ही चूड़ा मिल जाए

बाबा हो बाकी हम दही चूड़ा खाई भाभी को छुपाए बाबा ठंडी तनिका ढील जाए ताबीज बना दियो झाजी दही तो चूड़ा मिल जाए बाबा आज मकर संक्रांति ताबीज बना दियो झाजी दही तो चूड़ा मिल जाए बाबा कुछ उपाय करिए प्रकाश और चंदन के संग हो छत पतंग हो हम भी उड़ाएंगे कह देते हैं प्रकाश यौरी चंदन के संग हो राम उड़ाओ तारे छत पर पतंग हो रवि रंजन रुदन सानू तिलवा लाई लील जाए बीज बना दी ओ झाजी दही चूड़ा मिल जाए अरे बड़ी जा लगा था नहीं ना आएंगे बीज बना दी ओझा जी दही चूड़ा मिल जाए अरे बाबा अरे कौन उपाय करो मरते हाँ हाँ ठीक है ठीक है चुपचाप घर जाओ और गर्म पानी करके नहाओ और दही चिड़ा खाओ मामा कमनारी कॉलिंग स्टूडियो बकरी बाजार सतिया